大家好，我是学长，欢迎回到学长的咖啡公主攻略。那今天跟大家宣布一个好消息哈，就学长今年和日本咖啡的大名牌就是哈里有完成了一个一年度的计划。 我们要用哈里 o 的器材拍摄十二支咖啡教学影片，包括 B60 滤杯、DCA 三的三哦、冰滴壶、法兰绒、冷泡，哈里 o 线上最流行的几个器材，我们都会拿出来。那这个影片呢，同时跟哈里 o 同时联名。那除了教学影片呢，今年还有哈里 o 一些新品的推出呢，学长会第一时间为大家做开箱文的示范以及介绍。好，那我们今天要为大家介绍的是什么呢？就要介绍。 哈里欧最广为人知的哈里欧 V 二滤杯，那为什么呢？哈里欧 V 二滤杯在全世界会那么的风行，并且可能台以台湾精品咖啡来说，每一家都会有 V 二滤杯呢？原因在于是候，在二十年前精品咖啡刚萌芽的时候呢，V 二绿杯就因为它很快的流速的构造设计，然后可以做出很足量的香气，还有酸值，刚好符合了精品咖啡这一波的风潮。那相对于旧款的绿杯，那是比较做出比较多的甜感跟巴黎。那 V 二绿杯的特色上面呢，就可以做表现出更。 多，因此哈，哈利有必有滤杯就在全世界，也在台湾成为家喻户晓、人手必备的一颗滤杯了。那我们今天要教的是推粉法。那推粉法呢，其实是一个适合初学者的手法，因为它的闷蒸要求呢相对来说是比较差的。就是如果你闷蒸做的不好，但是你使用推粉法情况之下，你还是可以做的很好喝的。好，我们今天会冲煮两次。那第一次呢会是比较酸质比较明显的，第二次呢是口感比较明显的。那两大家可以来参考一下。 好，那我们就开始今天第一次的推粉法冲煮后，那我们先来称豆子。 <laughs> 好，我们使用的豆子呢，先使用二十克的豆子。 <laughs> 我们使用哈利尔的磨豆机，我们今天使用研磨度呢，大约是在二十八左右。然后接下来呢，先把滤纸折好，然后呢，服贴上我们的哈利尔叶滤杯，然后如果有一点点多出来的部分呢，稍微折一下。 倒粉。那我们今天使用的水温呢是九十度，然后目标的水量呢是到三百 CC。那么刚开始先做闷蒸哈，那闷蒸的部分呢，我们是要四十 CC 的水，好，从中心点开始，控控下水哈，中心比较多，然后呢往外绕，绕到外围回中心，好，四十 CC 左右的的水，可以看到哦，我们整个膨胀的状况会非常的好。 那中心点不要忘记，要水要稍微多一点点哦，整个膨胀的幅度，还有吃水的状况都会很舒服。那等待时间大约是三十秒左右，好，可以观察你的粉哦，是不是都吃饱了水，然后膨胀的高高的。如果是正常的话呢，就它会呈现出这样的絮状云的那种感觉哦，像蘑菇状，很舒服。好，然后推粉的部分开始了哈，中间刚开始给水给大一点点。 然后等到白色的泡泡绕一下下后，白色泡泡出现的时候呢，往外绕，跟着白泡泡往外绕，然后推到多少呢？两百 CC，到最外围，再推外围回中心，好，两百 CC。然后我会看到你的粉尘整个的会膨胀的很高，然后呈现一个漏斗状的的这样的状态，代表你推粉法成功。然后接下来两次。 水小一点哈，从中心点开始，然后给水，轻轻的绕哈，小小的啊绕五十 CC 往外绕，好绕到不要超过你的粉墙高度，好，五十 CC 休息一下哈，啊最后一次也是五十 CC，好，好五十 CC 绕一下，绕到最外围回中心，好结束。 那这个呢，就是推粉法的基本应用哦，就是两百 cc 的水，把粉墙推到最外围，然后可以看到现在的粉墙的上围还是有高高的粉。那第二次呢，就用五十 cc、五十两次。好，那就是这个是推粉法的基本。那我们充足完第一次酸值比较强的推粉法以后，我们第二次呢是要重点是要增加我们的口感。那我们前面的前置作业呢是一样的，我们先准备二十克的豆子。 那我们研磨度呢？使用哈里姆磨豆机，大约是二十八。水温呢？我们用九十度。那我们粉水比呢？跟刚刚一样呢，是一比十五。所以我们用二十克的豆子呢，要冲三百 CC 的水。滤纸放上去以后，一样压一下，让它服帖哦，倒粉。那我们用九十度的水，然后刚开始一样做闷蒸哦，中间为主，外面比较少一点哦。好，开始。一二三。 往外绕为中心，好，四十 cc 左右哈，只要你控制在中心点的水大约是整体的五分之三，外围是五分之二，你的膨胀状况呢都还是会不错的。然后等三十秒时间，然后我们准备第二次推粉的部分哈，那我们这是推到一百五十 cc 就好，刚才推两百，现在推一百五，好，中心点水稍微大一点点，让白色泡泡起来。 看到了吗？白色泡泡起来了以后呢，跟着白色泡泡往外推，把咖啡粉呢推到最外围。好，一百五 cc 好，好推到一百五，好休息一下。然后待会呢，我们要三次给水，每一次五十 cc。好，推完以后，好第一次给水，水少一点，重新叠往外绕，好五十 cc 好。 不要太，多，不要太大哈水。好，捞到不要超过你的推粉的线。好，五 cc，不要超过这条线哦。你的口风味上面呢会比较干净一点。好，第二段也是五十 cc。好，把你的让你的粉吃水，推到最外围五十 cc。第三段。 水，好，好五十 CC，好结束。那这个冲法本身呢，酸度跟口感部分就一半一半，就不会特别的酸啊，会有更多的口感，那也很适合比较怕酸的消费者哈，可以稍微用这个手法去把甜感跟口感部分垫足。好，那完成了两次冲煮呢，那大家可以回去练习一下。如果你比较喜欢果酸味比较强一点点，这其实也比较符合哈力 B 六零的特色啦哈。 可以使用第一种，如果你刚开始喝咖啡有点怕怕的，不太敢喝酸咖啡的消费者呢，你可以用第二个手法。那两个手法其实各有一点点的差别，但是都能够满足哈六 v 六零的香气跟酸值的这样的特征哦。哈六 v 六零有非常非常多种冲煮法，那需要之后呢，也会在每个月一期教学频道中跟大家分享。那如果各位有任何问题的话呢？ 充足上面水温上面分水比上面都没关系，你可以在下面留言，学长找到时间就会一个一个来回大家哈。那如果你有自己充足影片想学长看也可以哦，反正我们就是一个教学相长的一个过程嘛哈。那学长也非常乐意跟大家分享各式各样的充足法，各式各样的风味。好，那我们今天的咖啡充足攻略就到这边为止喽。如果你喜欢这个影片，或是想要了解更多哈有未来的资讯的话呢，请订阅学长的 YouTube 频道，并且按一下小铃铛，我每个月会有很多新。 精品还有充足教学部分跟大家分享哦。好，谢谢大家，晚安，拜拜。